حرصا على توصيل المعلومات الصحيحة الحالة الصحية والأمنية في الغردقة آه، طلبنا ان احنا نعمل مقابله خاصه خاصه جدا مع السيد المحافظ حافظ البحر الاحمر اهلا وسهلا بسيادتك اهلا وسهلا اهلا بيك اولا بنشكر سيادتك على اتاحه الفرصه اللي احنا نعمل لقاء مع سيادتك وحابين ان احنا نعرف المشاهد على سيادتك انا خدمت في اماكن آه، متعدده يعني آه، خدمت قنصل آه، عام لجمهورية مصر العربية من 95 لغاية 99 كنت في المغرب آه، من سنة 2000 يمكن سنة 2005 كنت في المملكة العربية السعودية بعد كده خدمت في بعض الأماكن السيادية في الدولة إلى أن تم ترشيحي كمحافظ البحر الأحمر و الحمد لله يعني يمكن بقى لي سنه ونص دلوقتي في في المكان دوت. اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان ارعى مصالح الشعب وسلامه الوطن وان احترم الدستور والقانون وان اؤدي عملي بالذمه والصدق. ما هو الذي يميز مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر عن باقي الأماكن السياحية في الشرق الأوسط؟ مدينة الغردقة آه، يعني بتعد ضمن آه، أفضل 25 وجهة سياحية على مستوى العالم احنا يمكن مش التصنيف دوت مش التصنيف بتاعنا ده تصنيف آه، عالمي موجود على يعني على مستوى العالم وهي بتحتل المركز رقم 21 يعني في ال 25 مقصد سياحي على مستوى العالم مدينه الغردقه بتحتل آه، رقم 21 يمكن بتتقدم عن مدينه هونج كونج آه، بتتقدم عن آه، مدينه سيدني في استراليا الحاجة التانية احنا عندنا يمكن عدد كبير جدا من الشواطئ والجزر يمكن اللي بيميز مدينة الغردقة بالتحديد ان المسافات مش بعيدة جدا ما بين الشواطئ والجزر آه، بعكس في اماكن كتير جدا بيبقى فيها جزر ولكن متراميه الاطراف يمكن احنا عندنا زي جفتون مثلا آه، من الجزر المشهوره جدا عندنا في زي جزيره طويله زي هذه الجزر دي ده جانب الجانب الاخر آه، طبيعه البحر نفسه طبيعه الرمال او الشاطئيه دي بتتيح الفرصه بالاضافه طبعا للانشطه المتعدده اللي هي بترتبط ب آه، السياحه الشاطئيه السياحه الشاطئيه فيها سياحه الغطس آه، آه، آه، الغوص يعني بصفه عامه والشعب طبعا المرجانيه عندنا هنا يعني بتنوع غير طبيعي موجوده يمكن مش متاحه في في اماكن متعدده ايضا عندنا هنا الرياضات اللي ظهرت حديثا او بقالها فتره ولكن عندنا بدات تخش اللي هي زي ال kite او ال skate اللي هي دي برضو من ضمن الانشطه البحريه آه، عندنا ايضا آه، آه، تولد نتيجه لهذا الموضوع عدد كبير جدا من الانسبكتورز او الناس اللي ممكن حضرتك ما تكونش بتعرف في الغوص او كلام زي كده ولكن بتقدر هنا في نوادي للتعليم كمان على عمليه الغطس وهكذا. في بعض الانشطه ولكن هي بتبقى محدده جدا ومحجمه جدا وبتبقى تحت رقابه مشدده اللي هي عمليه الصيد ولكن بتتم بشكل معين وشكل مدروس هناك إحصاءات كثيرة على الإنترنت آه، غير دقيقة عن عدد تعداد سكان الغردقة سواء مصريين أو أجانب، لكن أنا حابب أعرف آه، من سيادتك آه، عدد تعداد سكان مدينة الغردقة 2021. لا خلينا نتكلم البحر الأحمر بصفة عامة. البحر الاحمر احنا بنتكلم في حدود 300 آه، آه، يعني بنتكلم في حدود 388 آه، او 389 الف يمكن عدد سكان مدينه الغردقه بالتحديد في حدود ال 206 الف منهم طب عدد الأجانب المقيمين اللي موجودين عندنا بيزيد عن ال 60 ألف أجنبي بجنسيات متنوعة مقيمين بصفه مستديمه في آه، مدينه الغردقه هم ناس جم وزي آه، ما حضرتك تفضلت عجبهم المكان آه، اشتروا جزء كبير منهم وجزء كبير منهم مقيم بشكل مستمر بسبب آه، كوفيد 19 آه، عاش العالم حاله صعبه وطبعا آه، من ضمن الدول العالم هي مصر وتاثرت السياحه. حابب اسال سعادتك تعريف المشاهد بالاجراءات الصحيه التي تم اتخاذها يعني لاعاده فتح الابواب للسياحه سواء السياحه الاوروبيه او السياحه الداخليه. خليني اقول لك ان البحر الاحمر بالتحديد آه، يمكن كانت من اكثر المحافظات على مستوى الجمهوريه اللي هي تعاملت مع كوفيد 19 بشكل متميز شويه آه، احنا يمكن اختيرت مدينه مرسى علم كمدينه حجر صحي في بدايه خالص موضوع كوفيد 19 وبالتالي كان عندنا آه، اطقم طبيه بتتعامل مع هذا الموضوع بحرفيه شديده وبالرغم من ان كانت مدينه مرسى علم هي مدينه للحجر الصحي لمده تتراوح 15 يوم الفنادق بتاعتها كانت مجهزه لهذا الاستقبال لكن الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نسيطر على الموضوع وكانت السيطره دي بيدخل فيها الاطقم الطبيه اللي موجوده عندنا والاجهزه التنفيذيه اللي موجوده في المحافظه ان ما يحصلش عمليه انتشار تماما لكوفيد 19 وعلى مستوى مدن او السبع مدن اللي موجودين في والحمد لله احنا نجحنا في هذا الموضوع احنا يمكن آه، نقدر نقول ان احنا آه، في مراحل كتيره جدا كان العدوى منتشرة سواء على مستوى العالم أو على مستوى جمهورية مصر العربية إحنا كنا بندي صفر ما كانش عندنا يمكن حالة واحدة أضيف إلى ذلك إن إحنا الحمد لله ودي طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس آه، عبد الفتاح السيسي وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء آه، الى جانب التعاون ما بين آه، محافظه البحر الاحمر ووزاره الصحه او آه، وزيره السيده وزيره الصحه ووزير السياحه اتخذ قرار بان يتم تطعيم جميع العاملين في مجال السياحه ثم المهن المرتبطه بالسياحه ثم اضيف الى هذا القرار قرار اخير بتطعيم جميع مواطنين اللي مقيمين في الغردقه. بالتالي احنا اصبح عندنا الوضع آه، هنا آه، آه، يعني اقل حده مع استمرارنا احنا كجهات تنفيذيه بالتركيز على استمرار ايضا اتخاذ الاجراءات الاحترازيه يعني مش معنى ان احنا في تطعيم والحمد لله الامور بتتحسن ان احنا ما نلتزمش بالاجراءات الاحترازيه سواء التباعد الاجتماعي الى حد ما عدم إقامة الحفلات بشكل مزدحم أو إذا كان في آه، حاجة زي آه، يعني آه، مثلا عزاء او كلام زي كده يراعى في التباعد الاجتماعي يراعى في ارتداء الكمامه يراعى في اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه ما زلنا بننفذ هذه الاجراءات بمنتهى الصرامه ده يرجع ايضا لوعي الناس لان معظم الناس اللي موجودين في الغردقه هنا آه، هم ايضا حريصين على عوده السياحه مره اخرى فبالتالي هم كانوا حريصين ايضا آه، ان آه، يلتزموا او ان الناس تلتزم او حتى هم يكونوا اكثر التزاما من الضيوف فبالتالي الحمد لله دوت منعنا كتير قوي وخلانا الحمد لله مستعدين في اي وقت الاستقبال ابشر حضرتك برضو بحاجه مهمه ويمكن ده انا اول مره بقوله احنا آه، ال ال ال النهارده وصلنا آه، لحوالي 40% آه، من عدد السائحين بداوا يجونا من مختلف دول العالم للرقم ما قبل كورونا يعني يعني احنا الحمد لله دلوقتي بنشتغل بكاباسيتي عندنا حوالي 40% وده انا شايف ان هو شيء مبشر جدا وان شاء الله يكون السيزون دوت لان احنا لسه بنقول عندنا قدامنا لسه شهر سبعة وشهر ثمانية نبدا ان شاء الله باذن الله في زياده سيادتك لو ممكن تشارك المهتم باخبار آه، حافظه البحر الاحمر وبالاخص مدينه الغردقه عن المشاريع الجديده. يعني مشروع الصرف الصحي الحمد لله احنا آه، تقريبا تجاوزنا 80% او 85% منه. آه، المشكله مش مش كده المشكله مركبه شويه. احنا مدينه الغردقه بصفه عامه مدينه او البحر الاحمر من المدن فقيره المياه يعني والحمد لله كانت توجيهات سياده الرئيس آه، الكلام دوت من قبل ما انا اجي بانشاء اكبر محطه تحليه ميه يمكن على مستوى الشرق الاوسط آه، محطه اليسر لتحليه الميه آه، لازم كان بيتواكب مع انشاء هذه المحطه اعاده الشبكات بتاعه الصرف الصحي علشان يبقى ديت معادله لديت آه، الحقيقه كان الموضوع فيه بعض العقبات اللي قدرنا بالتعاون وبدعم كبير جدا من دوله رئيس مجلس الوزراء بان احنا نتجاوز هذه العقبات احنا عندنا حوالي 13 منطقه خلينا نقول في مدينه الغردقه ما كانش الصرف بيبقى شغال بشكل منتظم آه، فيهم خلال السنه ونص اللي فاتوا عندنا فعلا محطه آه، تحليه بسيطه كانت ما كانتش كبيره قوي تاخد ألف متر مكعب آه، ميه ودي كانت ميه آه، ثنائيه الاستخدام بتستخدم في بعض الزراعات اللي هي زي يعني بنستخدمها في الزراعات البسيطه النهارده احنا عندنا الميه اللي بنستخرجها هي ميه ثلاثيه الاستخدام ودي بتستخدم في زراعات بدأنا في مشروع كبير على 3000 فدان لزراعة آه، آه، الجوجوبا ودي بيستخرج منها الوقود بيستخرج منها الوقود بيستخرج منها شامبوهات وهكذا وبدأت فعلا المحطة دلوقتي تشتغل يعني بقالنا تقريبا ثلاث شهور آه، خلصنا 80% خلاص من من التقسيمات او المناطق اللي بقولها لسيادتك فاضل مناطق بسيطه آه، بنعيد بعد كده بقى على طول بعد ما نخلص المناطق ديت بدأنا بالفعل آه، مكان ما بنحط المواسير والكلام بدأنا عملية السفلتة بدأنا عملية إعادة الإنارة في الشوارع الجانبية اللي كنا بنشتغل فيها آه، وبنعيد تأهيل المدينة أو بنعيد است... يعني ال... ده لاستقبال السياحة ده جزء الجزء الثاني احنا اعتمدنا حوالي يمكن اربع او خمس مشروعات جديده للتطوير ورفع كفاءه المدينه آه، يمكن آه، احنا دخلنا في حوالي مليار آه، في المشروعات ديت ودي تم يعني ان شاء الله باذن الله بيتم اعتمادها خلال المرحله اللي جايه الى جانب بعض المشروعات اللي احنا عملناها بقى خلال الفتره اللي فاتت عملنا شاطئ كامل ده للناس بقى الاعداد بنشتغل فيه قربنا نخلص ان شاء الله يعني برضو في خلال شهور نكون خلصنا الشاطئ العام دوت آه، بنعيد بقى ترتيب مدخل المدينه وهكذا تحدثت عن نسبه تطعيم الاشخاص او العاملين في في قطاع او مجال السياحه آه، لكن اسمح لي سياده المحافظ اطلب من سيادتك توجيه رساله للمشاهد المجري تدعوه فيه وتشجعه على زياره مصر ونحن نتحدث عن مدينه الغرب. انا النهارده عندي آه، اجراءات دقيقه جدا فيعني وبالتالي عاوز آه، اطمن السائح او الزائر او آه، المشاهد المجري ان احنا بنتبع كافه الاجراءات اولا الاجراءات اللي محطوطه دوليا يعني احنا بنعمل جميع المستشفيات عندنا مجهزه داخل مدينه الغردقه آه، سواء لو حصل لا قدر الله لاي حد اصابه بكوفيد 19 بروتوكول المتعارف عليه للعلاج جاهز آه، تماما موجود عندنا بنعمل عمليه فحص كامل لل للطائرات منذ وصولها ثم آه، عملية آه، تعقيم كامل لكل المتعلقات اللي خاصة بالسائح بيعاد هذا الموضوع بعد وصول السائح في الأوتيل بتاعه في فريق طبي موجود في كل فندق من الفنادق بيتعامل مع الحالات ديت واذا كان في حاله لا قدر الله ظهرت او حاجه زي كده بيتم عمليه العزل بشكل فوري آه، بنراجع شهادات ال PCR اللي جاي بيها الراكب اللي موجود من بره آه، اللي برضو ايضا السائح المغادر بيتم سحب عينه آه، للمغادر احنا يمكن يعني عاوز اقول لك برضو اللي بطمن فيه ان احنا تقريبا طعمنا حوالي داخلين على 100000 طب 100000 واحنا التعداد زي ما سبق وقلنا 300 انا يعني بقرب من نسبه في 50% فده اتخيل اللي انا قلته ده يعطي آه، ليهم آه، تشجيع كبير قوي واطمئنان ان هم آه، يشرفونا يعني ان شاء الله باذن الله نشكر سيادتك عن انا اللي بشكرك اهلا وسهلا وشرفتوني ومره تانية انا بشكر حضرتك وبشكر القناه وبتطلع لان انا اشوف اكبر قدر من السائحين من المجر من دولة المجر الشقيقة يعني أنا بعتبر دولة المجر من الدول الشقيقة خلال المرحلة اللي جاية نشوفهم ويستمتعوا معانا هنا في مدينة الغردقة وفي محافظة البحر الأحمر بالكامل شكرا يا فندم